हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और बहुत सारी शॉर्टकट की सिर्फ एक वीडियो में आप सीख पाएंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ओपन कर लेते हैं जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन शीटें बाय डिफॉल्ट दिख रही हैं अगर 2007 की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन ही शीट बाय डिफॉल्ट दिखती है तो अभी हम शीट नंबर वन पे हैं क्योंकि ये शीट नंबर वन हाईलाइट है यहाँ पे देख सकते हैं अब हम क्या करने वाले हैं अगर हमें नई शीट देखिए कितनी शीट दिख रही है तीन दिख रही है ठीक है अगर हमें कोई नई शीट को इंसर्ट कराना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है आपको प्रेस करना होता है शिफ्ट के साथ F11 जैसे ही शिफ्ट और F11 प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहां पर शीट नंबर 4 भी इंसर्ट हो गई है पहले हम शीट नंबर 1 पे थे और ये 4 वाला नया इंसर्ट हो गया है देख सकते हैं ठीक है तो ये हो गई इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या इंसर्ट कराने की नई शीट इंसर्ट करानी है तो आपको शॉर्टकट की क्या प्रेस करना है नेक्स्ट की अगर हमें नए सीट पर जाना हो जैसे मान लीजिए हम अभी हैं सीट नंबर वन पे अगर टू पे जाना है तो क्या करेंगे टू पे जाना है तो क्या करेंगे टू पे जाना है तो हम यहां प्रेस करेंगे shortcut key control plus page down page down का बटन आपको मिल जाता है प्रेस किया मैंने तो पेज डाउन पे टू पे चला गया फिर प्रेस किया थ्री पे चला गया पेज अप करेंगे तो एक एक करके पीछे चलता जाएगा यानी सीट नंबर वन पे जाना था तो हमने पेज डाउन किया तो टू पे चले गए फिर थ्री पे चले गए अगर अप करेंगे तो टू पे आ गए फिर वन पे आ गए इस तरीके से ये काम करेगा उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी अगर किसी सीट को रीनेम करना हो रीनेम ध्यान दीजिएगा और रीनेम करना बता रहा हूं किसी भी सीट को रीनेम कैसे किया जाए तो आपको प्रेस करना है अल्ट ठीक है फिर प्रेस करना है एच फिर प्रेस करना है ओ फिर प्रेस करना है आर तो आप किसी भी सीट को रीनेम कर सकते हैं जैसे मैं इस पर अपना नाम लिख देता हूं सूरज ठीक है तो ये देखिए ये सीट रीनेम हो गई है क्लियर अब आगे बढ़ते हैं अगर हमें किसी भी सीट को हाइड करना हो सीट नहीं बल्कि कॉलम को हाइड करना है तो ये सिलेक्शन में लीजिए और कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस कीजिए क्या प्रेस करना है कंट्रोल और zero alphanumeric key zero तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ए वाला कॉलम हाइड हो गया तो ये हो गया हाइड इसी तरीके से इसको अनहाइड भी किया जा सकता है क्लियर तो अभी अनहाइड भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं अगर नया रो आपको इंसर्ट कराना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस करना है अगर आपको नया रो इंसर्ट कराना है तो किसी एक रो को सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक नई रो इंसर्ट हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए इस पर भी मैं रख के दिखा देता हूं कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस करना है आपको आपको प्रेस करना है प्लस बटन तो जैसे ही प्लस करेंगे तो देखिए ऊपर ये नई रो इंसर्ट हो गई है क्लियर उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी करते तो हैं अगर रो को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस कीजिए देखिए वो रो हाइड हो गई है कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं ये अंडो हो गया कंट्रोल 9 प्रेस करता हूं देखिए रो हाइड हो गई अब हाइड हो गई तो इसको अनहाइड कैसे किया जाए अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस कीजिएगा तो यह वापस से अनहाइड हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और 9 देखिए कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है नाइन प्रेस करना है अगर रो को हाइड करना है और कंट्रोल शिफ्ट नाइन करिएगा तो यही अनहाइड हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अब ये देखिए ये नेम है और ऑफ स्टूडेंट इसमें आ गया है इन दोनों को मर्ज करना है तो यहां से जाकर के आप मर्ज करते हैं ठीक है लेकिन शॉर्टकट की क्या हो सकती है इसकी इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसका नाम है अल्ट मेरे साथ बोलिए अल्ट फिर बोलिए एच फिर बोलिए एम और फिर बोलिए एम यानी alt h m m अगर प्रेस करते हैं और ओके okay कर देते हैं तो ये मर्ज हो जाता है देखिए ये मर्ज हो गया और ऑफ स्टूडेंट जो लिखा था वो हट गया है अब आगे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑफ स्टूडेंट ठीक है देख सकते हैं और इसको आप सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं तो और ये सेंटर में अलाइन हो जाता है या यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं क्लियर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई होगी अब ये हमने मर्ज कर दिया हम चाहते हैं इसको अनमर्ज करना अनमर्ज कैसे करेंगे तो मेरे साथ बोलिए अल्ट एच एम यू तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा देखिए ये अनमर्ज हो गया है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं ये अनमर्ज हो गया कुछ हिस्सा इसमें आ गया कुछ हिस्सा इसमें आ गया उम्मीद करता हूं ये पूरी बातें समझ में आई होंगी आपको सारी शॉर्टकट की जरूर अच्छी लगी होगी तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें thank you for watching this video